Okay guys, Assalamualaikum, aku Daniel and welcome to the escape So hari ni aku nak Aku just nak tunjuk korang video tadi yang aku pergi Record buat, record sikit-sikit buat makanan mak aku masak So hari ni 6 Jun dan hari ni adalah uh, birthday mak aku So Aku ada bawa dalam dua ni Untuk aku hantar dekat rumah ideal Dan video kali ni aku nak challenge diri aku aku nak cabar diri aku boleh tak aku cakap bahasa Melayu baku so kita start daripada sekarang <clears throat> ok kawan-kawan Assalamualaikum saya Daniel dan hari ni saya nak pergi hantar makanan ke rumah kawan-kawan rumah kawan saya dan jomlah tengok uh, video saya pada kali ini jom ayuh Okey, kawan-kawan, saya sudah sampai rumah. Dan saya rasa video ni tak begitu menarik dan tak begitu seronoklah untuk ditonton kerana um, saya menggunakan bahasa baku, bahasa yang mungkin masih digunakan oleh orang-orang Nusantara dan uh, digunakan oleh mungkin orang Brunei, orang Sabahan, um, orang Singapura dan orang Indonesia mungkin juga dan hampir ke semua orang di Malaysia Malaysia Kuala Lumpur ataupun seluruh orang Malaysia tidak lagi menggunakan bahasa baku ataupun cara percakapan untuk partikel A ataupun dia akan menjadi uh, dia akan menjadi kita atau ha uh, ialah kita akan menjadi kita dan itulah satu yang uh, uh, yang tidak positif ya kerana kita mengubah cara sebutan asal dan itu saya tiada tiada idea lagi untuk berkata saya pun tak tahu apa lagi apa lagi yang saya nak bualkan dan saya rasa saya akan hentikan video sampai sini saja um, kawan-kawan jangan lupa subscribe jangan lupa langgan jangan lupa tekan butang uh, tekan butang suka untuk video ini dan jangan lupa kongsikan uh, pautan video ini kepada rakan-rakan anda dan jangan lupa sokong kami untuk kami mencapai 2000 uh, pelanggan di saluran YouTube dan juga di media sosial yang lain dan itu saja assalamualaikum bye bye aku lepas aku lepas untuk cakap cakap bahasa baku dan aku bangga menjadi orang Melayu so yeah hmm. so guys jangan, lupa subscribe komen share aku Daniel and see you in the hospital assalamualaikum bye bye